Wir haben endlich einen Covid-19-Impfstoff. Wir wollen ihn zuerst. Nein, wir wollen ihn zuerst. Wir bieten mehr. Unser Land braucht ihn als erstes. Und was ist mit uns? Bekommen wir das auch? Wir auch! Wir auch! Wir auch! Wir auch! Wir auch! Wir auch! Wir auch! Wir auch! Unterschreiben! Open Covid Pledge Open Covid Pledge unterschreiben. Konkrete Vorlagen für soziale Lizenzierung von geistigem Eigentum. Zugang zu Covid-19-Innovationen sichern. Danke CureVac. Der Impfstoff muss für alle sein.